Ciao amici, benvenuti a Quaderno Divino. Il nostro ospite stellare è tornato, quindi sono contento. Ciao Antonio, benvenuto di... di non, uno, scusate, non, non mi posso allontanare un attimo, che arriva un amico, eh, perché Fabio è un amico, però ragazzi, eh, qua è peggio che chi va all'oste perde il posto. Eh. eh do, dovevo, volevamo dare una rinfrescata al eh, programma, eh, però... <laughs> alla fine siamo andati sulla roba vecchia, usata, usato sicuro. Siamo tornati, buongiorno. Anzi. Buongiorno, benvenuto. Estate, vedo un colore invitante, sì, raccontaci. sicuramente non sarà buono come il vino dell'altra puntata, però c'è già... Sono diversi. Sono diversi. Eh, invidia perché voglio, voglio sempre esserci. Coste della Sesia, quindi siamo in Piemonte, eh, nella zona del Biellese, la Sesia è un fiume che scorre in quella zona lì, l'azienda Tenute Sella. Tenute Sella, eh, da non confondere con un'altra azienda che ha un nome simile, Composto, qua parliamo delle tenute della famiglia Sella, eh, Sella è un nome importante nella storia italiana, eh, nei eh, primi governi dopo l'unità d'Italia, eh, Sella Banca, Banca Sella, un gruppo bancario privato, uno dei pochi privati che, che, che è rimasto in Italia, molto importante. Eh, Sella però, la famiglia Sella nasce come tessile, come, come molte aziende in quella zona, no? la zona di Biella. Nasce come tessile già qualche centinaio di anni fa, eh, di conseguenza viene mm, l'azienda la, per la produzione di vino. Un aneddoto carino è che eh, una parte degli stipendi del tessile, parliamo del 1600, 1700, 1600 rotti, eh, veniva pagata eh, col vino, quindi eh, un tot in denaro, denaro dell'epoca, e un tot in vino. L'importanza della materia di cui trattiamo noi, no? Esatto. Ok. Interessante punto storico. Esattamente, esattamente. Eh, allora, Costa della Sesia è una denominazione eh, di zona, è una DOC. Il vino in specifico è il Maioli 2015, è un rosato come si evince <laughs> dal colore del, del contenuto della bottiglia ed è eh, fatto con uve nebbiolo al 100%. In Piemonte e non solo, eh, il nebbiolo lo ritroviamo, è eh, sicuramente un, uno dei vitigni principe, ma lo ritroviamo in più zone, ma con caratteristiche decisamente differenti, quindi un nebbiolo della Sesia è sicuramente completamente differente da un nebbiolo di Langa eh, o del Roero, eh, possiamo dire che possiamo quasi considerarli due vitigni differenti. Sì. E eh, con Fabio proprio abbiamo parlato perché lui ha mostrato un vino di quella zona e parlavamo del terreno. Sì, sì, sì. Vulcanico, sì, quindi sì. quello già determinerà una differenza. Assolutamente chiara. sì, notevole, notevole via. Mescio? Andiamo. Viva l'estate, eh? Viva l'estate. Lo chiamerei così, viva l'estate. Voilà. Allora, colore elegantissimo. Sì, sì. Ma a memoria penso che abbiamo già trattato un rosato qualche tempo fa, completamente differente. Maniero, completamente, completamente differente. Questo completamente è, Un, è, più trasparente, non sì. carico come l'altro, sì, bellissimo sì. lo stesso. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Chissà se ritroveremo le caratteristiche del nebbiolo, nel nebbiolo vinificato tradizionalmente in rosso. Allora, quindi rosa bellissimo. bellissimo al naso spettacolare al naso è sicuramente eh, invitante eh, percepiamo comunque le note di frutti rossi Fruttato, sì. che, che, che, sono caratteristiche decisamente eh, attenuate rispetto, cioè non esce in maniera prepotente, anche perché poi gli stessi vini dell'azienda Sella, vinificati in rosso a base nebbiolo, sono vini che hanno dei, delle possibilità di invecchiamento di 20-30 anni senza problemi, quindi parliamo a livello di Barolo. Eh, questo è un vino che eh, deve essere consumato entro diciamo, i 4 anni, entro sì. i 4 anni, sicuramente, quindi anche a livello di, di, di sentori ci sono delle intensità mm, differenti. Comunque a livello olfativo il, il nebbiolo si sente, si non, sente. non irruente come nei rossi però si sente sì, non, non ti, non ti tontisce è, è molto caratteristico esatto. è molto piacevole di sentirlo così esatto. ma mi permetto e mi sbilancio eh, lo assaggiamo e lo assaggiamo Andiamo. meravigliosa di un'eleganza a me piace veramente tanto piacciono tutti i vini che ho perché ho questo difetto, tratto quello che mi piace. Di questa stagione eh, mi dà soddisfazione, mi dà sì, molta soddisfazione. Mi ha riempito la bocca. La mineralità del terreno esce tutta, l'acidità esce prepotentemente, fresco. fresco. il frutto rimane in bocca, il frutto rimane in bocca, lo Persistente senti. a un livello piacevolissimo. Assolutamente, assolutamente. E, è un vino comunque, anche questo... Eh, 13 gradi e mezzo, sì. 13 gradi e mezzo, quindi un vino che comunque ha la sua Una prova, un'altra prova della, della, qualità del Nebbiolo come vitigno. Sì, sì, sì, sì, sì. diciamo che eh, partendo dal tradizionale appunto si è, eh, qualcuno ha provato a vinificarlo in rosato e sono già più aziende, adesso c'è tutta la, la, la, la trafila di, di spumantizzazioni, diciamo che stanno provando a, poi dopo chiaro uno, ci sarà il tradizionalista e dirà per me il nebbiolo è rosso, fermo, eh, buon fine, c'è invece quello che, che, a cui piace vedere il, il progresso e... Sì perché eh, e, e, e, vedere i risultati con la stessa materia prima. Assolutamente Con sì. un processo di vinificazione diverso. Io non sono contro niente nessuno, diciamo che se alla fine il prodotto, se il prodotto finale è, è, di livello, eh, ben venga l'innovazione. E qua secondo me siamo in questa situazione, assolutamente, assolutamente, assolutamente sì. Eh, persistente, dura, dura ancora. Sì, morbido. Morbido, rotondo, però appunto sì. Eh, la soddisfazione di bere un bicchiere con, con una certa struttura c'è in qualsiasi caso. Sì, no, certamente perché ti insisto, ho ancora tutta questa sì. mix di, sì, sì. di, sapori in bocca, piacevoli, avvolgente. Posso fare un ringraziamento? Certamente. Grazie Marco Rizzetti che mi hai fatto conoscere questo vino, grazie. Grazie per mandarmi Antonio. È <laughs> Troppo facile così. Con cosa lo mandiamo? Questo qua, allora... È... Se ti viene qualcosa di No, diciamo che siamo, siamo comunque... abbiamo l'opportunità di abbinarlo sia dei cibi adatti ai vini bianchi, sia dei cibi adatti ai vini rossi, no? Perché sì. siamo a metà del guado. Sì. Eh, senza andare a far chissà che, sicuramente possiamo abbinarlo anche con, eh, con del pescato, con del pescato condito, bello, bello, bello, bello, presente, e degli affettati, dei formaggi, eh, piatto di formaggi, piatto di formaggi. Un vino rosato fatto con nebbiolo immagino che diventa versatile sì. subito. Perché comunque all'acidità, per, per, ripulire, al, la, la, la, la, struttura del corpo per andare a competere con sapori forti, quindi è abbastanza versatile. A me personalmente non dispiace neanche come aperitivo senza abusare perché comunque poi bisogna sì, alzarsi per andare a cena sì. per andare a mangiare però è, in qualsiasi caso è molto molto versatile promosso perfetto e voglio sapere il prezzo andando direttamente sul loro sito questo vino costa 15 euro eh, da abbinamento potrebbe costare anche meno potrebbe le, le indicazioni di direzione quindi sono chiare esatto esatto esatto <laughs> comunque vale questi soldi perché è bottiglia, un bottiglia molto... da avere in cantina d'estate d'estate con gli ospiti gran bella figura a partire dalla bottiglia è bellissimo, colore, profumi, sapori, esatto. niente di nuovo, hai portato un vino straordinario, non avevo assaggiato un nebbiolo sono contento magari mi chiama la prossima volta mi fa tornare di nuovo eh. adesso <laughs> posso, posso, spingere un po' Fabio a portare qualche novità ci stanno, ci stanno veramente state già ci vedremo insieme eh? non sarebbe una cattiva idea fare una conversazione a tre qui in Sab saluto grazie di tutto Antonio alla prossima ciao, ciao amici